राइट सो आज हम बात करेंगे कि अगर जो वाइफ है वो बिना वजह मेंटेनेंस क्लेम करती है हस्बैंड से आर यू गेटिंग यानी कि जो वाइफ है हस्बैंड से हरासमेंट करने के लिए 125 लगाती है वगैरह वगैरह तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए सो लेट्स स्टार्ट इट एंड्रो दुनिया ए कहंदी मैं गरीब अकबर सो okay, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं उन केसों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल फेक होते हैं ओके okay, मैं किसी के मेंटेनेंस के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई आप मेंटेनेंस क्यों ले रहे हो मैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ जो क्या होता है कि भाई हस्बैंड को हरासमेंट करने के लिए मेंटेनेंस डाल दिया जाता है अब वो क्या क्या कंडीशन होती हैं आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ तो देखो रियलिटी ये होती है कि हस्बैंड अपने घर है वाइफ अपने घर है सपोज़ ओके कोई अनबन हो गई कुछ भी हो गया वाइफ अपने घर चली गई वाइफ हम्म? के पास कोई सफिशेंट रीज़ नहीं है भाई रीज़न नहीं है कि भाई वो घर क्यों गई आर यू गेटिंग उसके पास बस ये कि छोटी मोटी लड़ाई हो गई आपस में आपके बीच में या जो भी है छोटा मोटा ओके जो कि कोर्ट तक ना पहुंचा हो जब तक वो कोर्ट तक ना पहुंचे वो एक तरह से छोटा मोटा ये सिविल केस में ओके अब क्या होता है वाइफ अपने घर चली गई हस्बैंड अपने घर है हो गए सात आठ महीने हो गए कोई मतलब नहीं है किसी को सात आठ महीने ओके सडनली कोई वाइफ को वो दे देता है भाई तू खाली बैठी है क्यों ना मेंटेनेंस डाल दे ओके तो मेंटेनेंस का नोटिस आता है मेंटेनेंस का नोटिस आता है भाई हस्बैंड की आर गेटिंग तो हस्बैंड एक तरह से वो हो जाता है कि बी मेंटेनेंस का केस हो गया अब 125 देना पड़ेगा वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या ओके अब जो मेंटेनेंस का लॉ है ना वो पता है क्या कहता है वो ये कहता है कि अगर वाइफ वाइफ बिना किसी कारण के हस्बैंड से दूर रह रही है अब बिना किसी कारण यहाँ पे कोर्ट की नज़रों में तो वो बिना किसी कारण ही जब तक वो उसके नज़रों में बात आ ना जाए हुँ? हम्म? बिना किसी कारण के अपने फैमिली में रह रही है फिर अलग अलग रह रही है तो she is not entitle to take maintenance वो मेंटेनेंस लेने का लेने की हकदार नहीं है अब इसका जो हम पे लीगल प्रूफ है वो ये है सेक्शन 125 का आप क्लोज फाइव पढ़ना फोर या फाइव इसमें से पढ़ना इसमें साफ लिखा है कि अगर वाइफ के पास कोई कॉज नहीं है यानी कि सफिशियंट रीज़न नहीं है या तो उसके पास कोई रीज़न हो कि भाई मेरे साथ मारपीट होती है वगैरह वगैरह सारा कुछ तब वो अलग रह रही है तब उसने मेंटेनेंस का केस डाला है हुँ? हम्म, तब तो अलग बात है अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है ना कि भी उसके पास कोई रीज़न नहीं है बस वो है कि अपने फैमिली में मायके में और हस्बैंड अपने घर है तो सात आठ महीने बाद उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो अब हस्बैंड के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्या करना चाहिए तो देखो आपको एक रिप्लाई बनवाना चाहिए जिसे हम रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं सिविल लैंग्वेज में तो आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट बनवाना है उसमें सेक्शन 125 पाँच का हवाला देना है कि भाई लाइफ सॉरी वाइफ खुद अपनी मर्जी से यानी कि उसके पास कोई रीज़न नहीं है वो फिर भी अलग रह रही है और फिर मेरे से मेंटेनेंस मांग रही है तो इस बेस पे हमारा जो मेंटेनेंस है यानी जो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही है उसको रिजेक्ट किया जाए ओके सो so, जैसे ही आप ये चीज़ फाइल करोगे वो मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैं फेक यानी कि जो हरासमेंट के लिए किया जाता है उसके फेवर में हूँ ओके मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि अब भाई मेंटेनेंस ना लो या फिर कुछ भी देखो हर किसी की अलग अलग कंडीशन होती है ओके तो जैसी आपकी कंडीशन है वैसे आप अपने आप को समझ लो कि इस वीडियो में उसी के बारे में बताया okay so I hope it is clear